السلام عليكم النهارده هعلمك ازاي تشرب بنت في رمضان <laughs> يلا بينا اول حاجه طبعا لازم ان انت تركب مكنه احيانا يا عم محدش يناقشني لازم تركب مكنه احيانا بعد ما تركب المكنه الكحيانه هتحاول تدور على عربيه مكشوفه طبعا انت هتشقط مزه بقى لازم تبين لها ان انت جامد في شخولة بقى وكده يلا طبعا يا جدعان في طريقي لقيت عربيه آه، المفروض ان دي اودي بس هما مكتبين اسم غريب فعشان تفتح الكشف وتفضل دايس H تفضل hold على ال H ترجع تلاقي الكشف اتفتح وهتتجه على الشاطئ يعني طبعا المزز بيبقى على الشاطئ يعني مش مش محتاج نقاش يعني طبعا يا جدعان بعد ما وصلت الشاطئ فكل اللي عليك دلوقتي ان انت تشوف موزة طبعا ان انت تشوطها فيلا بينا خلينا نشوف ميسي اوبا العب العب العب فوق بقى ان انت تنزل تروح بقى ايه تبزبز بقى بس بس بس بس عموزة عموزة تتكلم معايا طبعا لازم يعني تتكلم معاه بالانجليزي فانا هتكلم معاه بالانجليزي Please. Drive donkey please please I said please طبعا لو رضيتش تركب معاك فانت تضطر ان انت تستنى لغايه بالليل عشان تشرب بقى مزز العاهرات اللي وانا في الطريق يا جدعان لقيت الراجل ده فقلت انزل اساله مالك ايه ده خد يلا خد يلا خد يلا عبد الكلب زيرو نايس خد يا وليه لا لا لا هتبلغ عنه خد يا ستين خد يا وليه وحده اوبا لقيت موزع بس مات الكلام اركب يا باشا العربية وين اول ما تلاقي موزع يا باشا كل اللي عليك هو انك تدوس اي e. اتفرج يا باشا بعد ما تشرب المزه فهي هتطلب منك ان انت تروح مكان خاص بقى وكده عشان انت واخد بالك فانت هتروح لمكان محدش طبعا يشوفك فيه تستخبى كده الصلاة على النبي تروح بقى ايه تطلع يا باشا السلاح المحترم موتي ايتها العاهرة بيتش موتي موتي عاهرة وبس متنساش تعمل dislike وتلغي اشتراك من القناة طيب.